кишони руки в карман По дороге, как волк старый Волк истерзанный, уставый Подкрепился в путь на закат Одинокий комрад Пришелся бы ты, кружка и Земляной ему век не помог Нет монетки, нет колечка Но не дрогнуло сердечко Он и просто был выход, дурак Oki Oki Kanka Yeah.